¿Qué onda sos Yo soy Quesito PR y hoy estamos aquí en un nuevo video y hoy vamos a jugar en yo Va Bloodline Obviamente que mi servidor privado como me lo acabo de comprar Yo quiero hacer una demostración de King Crimson, ¿ok gente? Eh, em, todo el volumen por si acaso los problemas de la computadora porque me dieron ayer un copyright de los huevos y... Bueno, no ayer, no, hasta este, hace unos días porque quería subir un video Em, de, mi animación, pero veo que no me dejó. Que chingues tomar marca, me bloqueo. Entonces, bueno, gente, vamos a comenzar con esta demostración. Em, de hacer ser tester para para enseñarle lo que sería el Tusk. Acto 1, Acto 2, Acto 3, Acto 4, no sé, no los conozco. Y Killer Queen. es que también The World en G, GER y T4C. T4C ya. Creo que esos son todos los que conozco. Ah, también está Platinum. Crazy Diamond y... Y ya está. Bueno, primero voy a enseñar King Hamilton porque es mi favorito. Ya, y como viene el título, pues eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues será mejor que comencemos. Ok, ya saben, para padecerlo es con la que de queso ya saben. Aquí viene en el principio mi nombre, una que. Ya saben para seguirme, aquí estaré. Quesito PR. Bueno gente, eh, aparte hice una, es un increíble cosplay. No más del traje de, explicarme carmesí, pero bueno ya, digo diablo. Este ya comencemos. Para aparecer nuestro stand sería la, la que de queso. No funcionaría, creo que no funciona solo, ¿verdad? Nada, no, no funciona sin stand, nada. Ok. Aparecemos el stand y ya, ya a funcionar todo. Ok, comenzaremos con la E. Un barraje. Aparte me quitaron el premio. Que chingue su madre que me la quitó. Ok, mantenemos o le puedo dar un simple clic y ya lo uso automáticamente, pero de repente puede salir o no. Ok, yo le voy a intentar dar un clic. Ok, se me salió. Esto lo uso automáticamente. Yo nomás me. Yo nomás puedo estar. Comprando. Ese fue mi. Mi barraje. Con clic se puede también dar golpes. Así. Listo. La, el clic derecho no funciona. No es llevé. Bueno, ahora hagamos la R. Ah, es cierto, debo de darle un golpecito para que se funcione. Primero le hacemos un barraje para que le pueda quitar mucho. Ok, ahora sí vamos a probar la R y ¡pum! Chinga. Ah, Dios, es en serio. Este es inmortal. Traspasa todo. Es como si fuera Rey Carmesí. Ok, ahora sí le di. Tienes que estar algo cerca. Listo. Probemos la T. Pero vamos a necesitar que el el, el LPC nos ataque. Voy a dejar poca vida. Va a ser la T. En mi caso, si yo tengo mi teclado. Ok, le doy la T. Y se activará el epitafio. Esto va a ser un ataque automáticamente. Es un counter. Para los que tengan dudas. La R. Y fin. Ah, creo que le agregas Sí, sí. La Y si funciona es para soltar sangre. Eso lo va a dejar que no vea la persona. Le va a tapar toda la pantalla, absolutamente toda. No, o sea, no, las barras estas que tengo aquí arribita. Mmm, bueno. Em, eso funcionaría así. Listo, le tapé todo. Pero obviamente que no Obviamente que sí puede atacar, al menos que te... Te, te distinga ese güey. Listo. La 1 funciona. Nada, no funciona. Es que me más, yo me sé más o menos los ataques de, de Rey Carmesí porque lo he estado usando mucho todo este tiempo. Ahora vamos con la. Nada, la J la K. La L, la N no funciona. Vamos a usar la B. Puedes hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, si el jugador se está moviendo, se Wii te está no, y quiero darle la B, pero tienes obviamente, tienes en este ataque tienes que mantener, poner, tienes que poner el mouse en el jugador. En mi caso yo siempre batallo, ay no puedo, no puedo. Si no te quedas de otra vas a tener que lanzarle con la I, la sangre, y se va a quedar quieto. Esa es la ventaja. Le das a la B y pero tienes que estar cerca, ese es el problema. Yo lo haré así. Porque da más ventaja y el jugador no se lo va a esperar. Aparte es muy difícil darle, darle con la sangre. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos con la... Con la B. Ah, por cierto, este, cuando le das a la B, el jugador no se puede mover. Pero si tú le das dobles, le das el tiro de la sangre y después le das la B, el jugador sí se va a poder mover. Ese va a ser el problema. A menos que te esperes un momentillo y pues ya vas a poder hacerlo bien. Este gobierno este hizo un chop, la B, la B de vaca. Miren. Quita igual de mucha vida. Me parece una muy buena opción. Ahora hacemos el último ataque de KC o King Crimson o Recarmesí o RC. Ok, 3, 2, 1, ya. El H por ser las dudas. Ok, ahí está. Lo único que podemos hacer, como dice el anime, es lanzarle la sangre. Así le hizo nuestro compañero. Esto es lo que podemos hacer. No podemos atacar en el tiempo borrado. Esa es la pequeña ventaja. Que si le lanza sangre, el jugador no se va a poder mover. <laughs> ok, así es como yo ya me lo cargué. Y bueno, gente, este sería todo el showcase de nuestro compañero King Gramison, ¿ok, gente? Pues bueno, creo que pues, se acabó el tutorial que tenía esta historia. Ya no tenemos movimiento, ya no tiene la C, ni la Z, ni la B, bueno, la B sí. La N, ni la M, ni la K, ni la F. Bueno, la F es por bloqueo. La U, la P es para voces. Tonda. Y pues eso será todo. Bueno gente, pues ya saben, espero que les haya gustado mucho este video. Ah, también la que no funciona. Bueno, gente, pues ya saben. Denle like, suscribirse. A su gusto si lo quieren compartir con sus amigos. Para que más gente aprenda cómo se usa King Crimson. Y puedan jugar con sus amigos en PvPs. Yo ojalá tenga hair porque me cuesta mucho. Bueno, gente, pues ya saben voy a intentar dar muchos corazones por, por ahí, por el chat, ¿no? Bueno, gente, ya saben. Yo me voy con, nada, con un adiós y fin. Ok, bueno, gente. Chao. Ya se despide mi bonito. Bueno, adiós. Suscríbanse, chavos. Suscríbanse. Coman queso. Mi típica frase del último video. Chao. Coman queso.